Jina langu mimi naitwa Thomas Masanja. Wazifa wangu ni mwenyekiti wa kijiji cha Ihanga. Nazungumzia mabadiliko ambayo yametokea kwenye shule sikizi. Tuna kisima na tuna tofali, muda wowote tunaanza ujenzi, lakini tunashukuru pia mradi umekuja kutusukuma na sisi tukawa na utayari wa kupokea mradi na kuufanyia kazi. Kwa hiyo hatua kubwa tuliyoifanya tayari tuna tofali ambazo tunategemea kuendelea kufanya kazi, na BOQ ikikamilika tayari tunaanza ujenzi mara moja. Kwa hiyo tunashukuru pia mradi kufika, na pia tunaomba msaada pia na tunaomba kushirikiana pamoja na huu mradi ili tuweze kufikia malengo na vijana wetu kuona kweli madarasa yanaongezeka.